الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسجد الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikon sai da yardarsa yake ba mu damar zaunawa a nan domin ci gaba da karatun da muka saba ko kuma karɓar tambayoyin da muka saba ga 'yan uwa musulmi. Allah muke ma matuƙar godiya akan wannan baiwa akan wannan ni'ima da hore mana. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da yin daidai kuma ya ba mu lada inda muka yi daidai ya kare mu da yin kuskure inda muka yi kuskure kuma Allah shi yahi mana ya Allah ka saukar da rahamarka da albarkokinka a cikin wannan ƙasa ta mu Nijar ya Allah ya Allah wannan damana da muke jira ya Allah ka kai mana wannan damana ta kasance mai albarka gare mu da dabbobin mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka ba mu ruwa ruwa na ni'ima ruwa na ni'ima ruwa na rahama ba ruwan azaba ba ya Allah ka arzuta mu da ruwan sama masu tarin albarka masu amfani gare mu da dabbobinmu ya Allah Allah kai mana maganin tsiya da talauci kai da kanka ya Allah Allah ka iya mana ya Allah Allah ka ba mu karka hana mu ya Allah ka ainihin wato wadatar da mu da gare ka ya Allah Allah ka sanya mu zama wadatattu masu kamun kai ya Allah Allah ka samu wadata da abun da kan mallaka mana ka ba mu ya Allah rabon da kan ka ba mu ya Allah Allah ka sa ya ishe mu ya wadace mu ya amfani mu ya Allah a insha Allah yan uwa musulmi kamar yadda muka saba karɓar tambayoyi kamar haka dai ko yanzu dai akwai wasu tambayoyi a gaban mu ga sunan mai tambaya na farko tambayar da yake yi wani ɗalibi ne ya ce malam muna so a yi mana bayani dangane da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law yu'ta nasu bi da'awahum لادعى رجال أموال أموال قوم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على على من أنكر wannan hadisi yake cewa malam dan Allah muna so a yi muna ƙarin bayani a kansa babu shakka hadisi yana karantar da mu ne abin da ya shafi wato Hukuncin shari'a wannan shi ne ainihin bas na shari'a domin yana karantar da mu halin mai ƙara da wanda aka yi ƙara A annabi sallallahu ma'ana yana nuna mana matsayin wato alƙali ya zama mai bincike dangane da lokacin da mai ƙara ya yi ƙara to dole ne kuma bayan ya saurari wanda ya yi ƙara sannan kuma ya saurari wanda aka yi ƙara yawwa to nan zai gane ina ne gaskiya take domin ya zo ya hukunci da gaskiya kuma sai ya samu ya dace kar ya zama wanda ya ƙara ya zama azzalimi ne zalunci yake so ya zalunci ɗan uwansa kuma ya zama ya hishi harshe ya zama mai ainihin wato kaihin baki mai yawan magana har ya rinjaye sa ya rinjaye sa da magana sai ya kasance wato alƙali ya doka kamar ne mai gaskiya ana zan samun irin waɗannan mutane marasa gaskiya kuma alhali sai ka ga sun ɗauki matsayin masu gaskiya to kaga annabi sallallahu alaihi yana nuna mana wato har kullum mai shari'a ya yi taka tsantsan dangane da ainihin wato halin wato wanda aka yi ƙarya wanda aka yi ƙara da mai ƙarar jama'a na'am to shi ne a nan na'am to alhamdulillahi wato wannan hadisi babu shakka zahirin hadisi abun da yake da annabi ya ce lau yu'tan nasu bi da'awahum inda ana ba mutane duk abun da suka yi kara kowane ya yi ƙara sai a bashi abun da ya yi ƙara zarar mutum ya ƙaran ɗan uwansa ya ce aiwa ne ina bin shi kaza ina biyar su dukiya kaza kawai zai da an kira wannan bawan Allah za a kira shi ne a ce kawo abin da wajen ka na wani kawai sai a kwace a bashi a'a ai wani ya taɓa yi min kaza ya taɓa kashe muna dan uwa ya taɓa mana kaza da an kira wannan sai a zarta mai da hukunci to annabi sallallahu alaihi ce inda irin haka ake yi da zarar mutum yayi ƙara subhanallah subhanallah da zarar mutum yayi ƙara sai kawai abun da yake yi kara sai a kira wanda ya kara din nan a karbe a bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladda'a rijalun da wa'insu mutane wasu mazaizai sun yi da'awar sun yi kara sun shigar da kara bi amwali qaumin ladda'a rijalun amwali qaumin da wa'insu mutane sun shigar da karar dukiyoyin wa'insu bayan Allah sun ce nasu ne ce ai wane ina da ina bashi bashin kaza kawai sai a ce da zara in kira shi wani ne ya ƙara ka gashi ne ya ce yana bin ka bashin jika kaza ba wani ɗaya biyu da zai a ce kai kai kai a ƙilgo mai kuɗi ne kame kuɗi ne nan maza maza da sauri a bashi kuɗin shi Ladda a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum da in su maza sun shigar da ƙarar dukiyoyin wasu bayan Allah su ce tasu ce ko ya ce ina bin shi bashi alhali bai bin shi bashi ko ya ce na taɓa masa aiki bai biya ni ba ko na ya taba na ba shi gida haya bai biya ni kuɗin wata kaza ya yi shekara kaza ya yi shekara na haya a gidana bai taɓa ba ni ko dala ba kawai sai a zo a kama shi a ce sai ka biya kuɗin nan inda haka ne shari'a take in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to da wasu mutane sun shigar da irin wannan karar wa dima'ahum da kuma ainihin jununnukan su yace su ce ai ya taba kashe mana mutum wata shekara mun yi neman sa ya tsere mu magansa sai bana gashi ne mun gansa da zuwa kawai sima sai a kama shi a zata mashi da hukumci to kaga annabi sallallahu ya nuna shari'a ba haka ne ce walakin albayyinatu sai dai fa kawo shaidu idan wanda yayi kara shari'a ta ce to walakin albayyinatu alal mudda'i zuwa da ainihin shaidu guda biyu ya tabbata akan wanda ya shigar da karar cewa ai abu kaza da ke hannuwa na kowa na gonar da yake nan noma yake nan ga noma ai wannan gona ta mu ce tun kakannin mu gonar kakan mu ce ai gidan da yake cikin sa gidan mu ne ai kaza kaza da yake a wajen sa namu ne ai shagon nan da yake cikin sa wannan shago na ne kaga zan mudda'i ku kai ne convocateur kai ne mai kara ka shigar da kara shari'a ta ce to sai ka kawo albayyinat bi ma'ana shahidai ne ka ka ainihin mawa shaidu guda biyu musulmi adillai wanda ba sa shaidu a kan ƙarya wanda za su tabbatar da lalle wannan abun da ka ce naka ne wannan gonar lalle ta ka ce muna shaida lalle gonar tan wani shi muke makwabtaka da shi ba mu san wani ya taso yana noman wannan gona ba Fati sai baban suwa ne ko gidan nan ba mu san wani ba fatewa ne shine makwaucin mu gida na shi ne gare shi mun san shi ko wannan shago ni ba ni ba mu taba makwabtaka da wani a shago ga shago na ga nashi ba imlawa ne shekara kaza ko ma menene da zashi kara to wanda yayi kara dama shi mai kara wanda ya ga abu yana hannu wani ya ce nashi ne shi zai shigar da kara ba wanda aka tuhuma ba kenan almuttahim wanda yake tuhuma shine almudda'i wanda yake tuhumar abun da yake wajen wani nashi ne shine almudda'i shine mai kara kenan shi kuma almuttahamu wanda ake tuhumar abun cewa ba nasa ba ne shine al-mudda'a alaihi wanda ake kararsa ko wanda za a shigar da kara a kansa don haka kenan shi wannan na harko da yace abun nan da ke hannuwa ne nawa ne abun da shari'a ta lalabo a wajensa shine al-bayyinatu ya ka shaidu guda biyu wanda za tabbatar da shaida cewa tabbas wannan abun nasa ne gona ce gida ne menene dukiya ce ko ma menene to in yi ka wannan shaidu guda biyu suka tabbatar da lalle lalle mu wannan abun kaga wannan kaga wannan salular gaskiya wannan salular wani ce mu gaskiya shi mun ga san shi da ita akwai ma lokacin da wannan salular tashi ta faɗo har ta madubi ya fashe kana gani gashi ga shaida tare da mu haka abu lalle wannan su yace ya tabbatar da wannan salular tashi ce an gani alhali tana da hannuna ne gani amma sun ce salular misali salular salihu ce shi salo ce salulan nan tashi ce ni ku a hannuna take kawai ya ce amma tana da shaida saboda ta faɗo ta fashe kuma ga shaiduna a lokacin wanda wannan salular ta faɗo ta fashe ga sunan suka tabbatar da shaidu su guda biyu suka ce lalle mun tabbatar da wannan salular saluhu ce to yanzu ba sun tabbatar da shaida ba abinda shari'a ta nema ga saluhu tun da shi yayi ƙara ta shine ne muddai yanzu na ni na zama almudda'a alaihi ni da aka yi ƙara shari'a ta ce ina da jah to ni yanzu na yarda Inda da salulan nan in ba saluhu tun da ya kashe shaidu guda biyu sun tabbatar da salula ta shi ce ko yaya ko ina da ja in yi musu to shari'a ta bani dama in na yi musu ko da ba gaskiya ne nake mani salulan ba ta ce ta saluhu ce in har za ne musu in ci haram ko da haram zan in zo gaban Allah Allah ya hukunta ni shari'a ta bani kariyar irin tsuwa gani shine annabi ya ce walyaminu alaman an man mana alal alaihi wannan da akwai ke a hannunsa aka tuhume sa aka kakara wanda ya kara sai ka shaidu guda biyu suka tabbatar da wannan abun wannan salular tashi ga mai ita can niko da yake a hannu na nice ban yarda ba to ko da lalle lalle tabbas tashi shi shari'a ta ce ina da dama ko in rance ko in bashi abunsa in har ba zan yi rantsuwa ba to kawai in ɗauki salula in ba shi abinsa tun daga shaidai guda biyu da an ka nema an gane wasu ta shudu shahidai ne min rajalikum in ku ina so in ainihin salula ta ƙara tabbata tawa tun da a hannu a ganta ina da damar yimin alyaminu sai in rance rantsuwa ta wajaba a gare ni in na rance wannan salular ta wace to shi ke da salo sai dai ya hankuri ko da lalle lalle tabbas shi ce kuma ga shaidu sun tabbatar da wannan salular ta salo ce sai dai shi hakuri sai mun zo gaban Allah in biya shi na yi kaina mugunyar rantsuwa mummunan rantsuwa mai halakarwa tunda yaminul su ce rantsuwa ce ta karya ba ta da kafara sai dai mutum ya tuhumin Allah subhanahu ta'ala. to kaga ita shari'a nan ta yi defend